Как е чорбачета? Добре. М? Отлично. Банята хареса е ли ти? Да, супер. Няма такъв майстор тук във Варненско околие. И хайде сега, това са... Супер майстор, гледа си работата. Само има една грешка в него. Каква е тя? Че нигде не е, пи, разбираш. Е, като работи. Един майстор като, като работи, нигде не е, пи. Кушка не ги зеги да ништо ја. Само на заложено, заочно се Я бе, са ве се трдена. Е, сега ги и ги ги Сега. Отличие. Много е важно отличие. Да се видят. Така. клишета И е довършен дождь на банята. Обаче там ще се може значи, малко където е врата да поиздравя, за да се такова запасна почти. Кредитна.